doncs tires per aquí una mica carretera de Sants a l'esquerra, després tires a la dreta, travesses el mercat i allà ho trobaràs. És un edifici que, que portava molts anys buit. I ara l'obra social de la PA l'ha recuperat i l'ha omplert de vida. Nosaltres pensem que és imprescindible que aquest edifici no torni a caure en mans dels especuladors. Tindre un pis buit, un solar buit, o un bloc o una nau buida és un luxe que no es podem permetre. En el bloc, avui, hi viuen 8 famílies amb les seves criatures. I és l'únic mitjà d'allotjament que tenen avui en I Y además son los que cada semana, ahí en Paseo de Gracia, en el BBA, hacen concentraciones y lo ocupan. Ahí viven chavalas, ¿eh? solteras, esas que están cada día jugando al, qué? al Kindle. ¿A qué? Al, al Kindle, sí. És, ah, sí, jugando. sí. Además, solteras. Pensem que és un edifici doncs, que és del barri i que la gent que hi viu té dret a quedar-s'hi. entre otras cosas, porque qué difícil ha a mans de la Sareb a causa de que iba a haber un rescate bancario. El gobierno debería rescatar a las personas y no a los bancos, es algo que se sigue sin entender. Cuesta vidas humanas. Pero, que ayudarme a colgar la pancarta, anda. Y tráete agua para regar las plantas. Mira qué bonita, obra social. En esta Barcelona de Postal, en esta marca Barcelona, no hay sitio para los derechos humanos. Se están vulnerando sistemáticamente. Necesito para las personas pobres, para las personas racializadas, para las personas vulnerabilitzades. Lo legal depèn de la justícia, acostuma a obeir a interessos del poder i lo legítim depèn de la gent del poble. Nosaltres defensem lo legítim i apostem a la desobediència i a la lluita i la solidaritat en comú. De lluitar pels nostres drets, sigui com sigui sigui sortint al carrer o cantant o creant debats públics per crear una ILP i portar-ho al Parlament. És molt important crear teixit associatiu per poder estimar-nos més entre tots els veïns i les veïnes i entendre'ns i comunicar-nos i poder expressar tot allò que sentim. I d'aquesta manera ens podem donar suport mutu, perquè si no ens defensem entre nosaltres, qui ens defensarà? Des de la base, ¿no? O sea, crear poder popular, eh, generar redes en el barri, y también salir a la calle ¿no? y mucho. El proceso, de, proceso de politización mm, que, muchas personas estamos viviendo a través de decidir sobre los propios espacios en los cuales estamos involucrados. No tengo respuesta. <laughs> Está genial, <laughs> Tengo que decir de acuerdo o algo, pero... <laughs> Mai cap administració s'ha plantejat la necessitat, o sigui, la, cosa imprescindible d'un parc de vivenda pública. Es increíble. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Ciudad Mediana, donde hay cientos de, viviendas vacías que se han quedado, que se, han quedado los bancos por lo de las hipotecas y no hay ni un alquiler social. Es que encima no hay una política de, de que, permita acceder a, a esos pisos. Los alquileres suben, i no hi ha acceso. Aviam, si el govern va rescatar la banca i va crear la Sareb amb diners de totes, llavors els pisos de la Sareb... Mm, són nostres, no? Sí, sí. La, la, la, Sareb, la, la Sareb és, és... La Sareb és nostra. La Sareb és nostra. El dia 1 de juny és el judici contra les companyes del bloc La Bordeta, perquè la Sareb les vol fer fora de casa. Les companyes demanen que l'edifici sigui cedit, que la gent que hi viu s'hi pugui quedar i que s'aturi immediatament el judici. Entre altres coses perquè ja hi ha un procés de negociació i perquè aquest edifici hauria de ser de totes i per tant hauria de ser també de la gent que actualment l'habita. Entonces por eso mismo toda la solidaridad con nuestras compañeras de la PA, desde luego. Estem compromeses amb la defensa dels drets humans tant de les persones migrades com de les persones que no tenen accés a un habitatge digne. Per això ens mobilitzarem pel bloc La Bordeta. Seguirem recuperant espais per omplir-los de vida i posar-los al servei de les persones i no del capital. Nos tiene que llegar a todos y tenemos que, tenemos que fomentar que, que haya un bloque de La Bordeta en cada barrio. es, la forma de empezar, o sea, decimos, este es el, pistoletazo, vamos a por ellos. No no Lo decimos cantando porque ya no sabemos cómo decirlo.